شي هاد الحندوره عيساويه غادي نجفف بها الارض السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي في نهار جديد اولا كنبغي نشكركم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم شكرا جزيلا للناس اللي انضموا لقناه باخويا بعد ما كشفتوا الفيديو الاخير اللي فضحنا فيه الحتل المعتوهه العنصريه اللي كتسكن آه، بلجيكا اش غدير المعتوها من الطلبات بحد في الفيديو زائد انذار للقناه <laughs> ضحكتيني <laughs> وحصل لي الشرف قناتي المتواضعه الغير التافهه تحصل على انذار واو واو اسمعها بنت الشيخ الكامل بنت الهادي بن عيسى تا والله تحيدي سنانك شتي تحيدي سنانك حيديهم ماشي غير قناة والله انذار واش نتي فيو تمشي قناة يجيو عشرة وزايد باش تفهم لك انا تنخسر على هاد القناة كهواية وفضح الحوتالات بحال هي الحوتالة هي المعتوهة عمري ما غنسكت على امثالك الحتالات بحالك عمري ما غنسكت عليهم لا تقصريش فرحانة بداك الفيديوهات وتخبيها مور آه، العالم الوطني وصاحب الجلالة أصلا لا الوطنية ولا العالم الوطني ولا صاحب الجلالة ما كيشرفهمش بحال كيكونوا كمواطنين مغاربة لأن هذوك الناس اللي انت محتقرهم كتكرهيهم ما كتحبيهمش باش يكون على بالك راه صاحب الجلاله نصره الله راه هو اللي خول لهم باش ياخذوا الحق في داك الوطن كي واخده انت وانا والاخر والاخر واخدين حقنا في بلاد الناس كاين هادشي اخوتي ولا ما كاينش ونزيدك الفيديو راه مازال عندي ها وغنزيدو الانجليزيه والسبانيوليه باش يكون في خبارك وخوتي هادو هما الارقام اللي قدامكم ديال منظمه حقوق الانسان في سويسرا يعني جميع ارقام الهواتف وانتم كتشوفوا حتى يعني عناوين البريد الالكتروني سمعتيني يا بنت عمي الفيديو ديالك بلوس الواتساب راه غادي تنتشر في الواتساب هم ايوا آه، ديك الساعه وباش نزيدك الفيديو بغيت ايميل لهاد المنظمات مع اسم القناه ديالك وفين كتسكني خارج المغرب عنوانك وعنوانك داخل المغرب لا باش نقول لك وجدي راسك آه، العصا وانا عيساوي يا آه، بغيت نقول لك كناوي زيد اسيدي زيد فهمتي باش تربى وتشدي امك ولا غير اللي درنا فيها شي فيديو مراحل من وراء العالم الوطني ولا نصبوا الاحتيال باسم جمعية ملكية ولا راه الوطن الملك بريء منكم ومن افعالكم واش من فيديوهات كديروا ام بلا بلا بلا بلا بلا بلا ارس ما كتعبوش حتى فيديوهاتكم غير الهضره في الناس والكريتيك والتحرض على فهمتي على التفليه والتحرض على العنصريه وهذاك العالم الوطني كون عندنا العالم الوطني يوم حمري عاوناتك ولكن ما تنبغيوش نبندوه حتى حنا عندنا العالم الوطني وعندنا الوطن في الدم وعندنا الوطن في القلب ها ودق الفيديوهات ديالو مساء الخير السلام عليكم ما كنتم خارج وداخل ارض الوطن كتعرفي خارج وارض داخل ارض الوطن انت عندك الوجه باش تهضري ما عندكش الوجه باش تهضري شتي داك الدين والمنه لا بركه انا قلتها قلت اللي كيتفرجوا فيك الناس تافهين بحالك معتورين بحالك صافي انا اللي خرج كلام السفاهه ولا فهمتي شي حاجه اللي غير جايزه في فيديوهاتو مكنعتبروش كنعتبروش انا يعني بلا ما يبقى يسجل فيديوهات ويطلع قدام الناس حنا رجال وتن فهمتي تنحاولوا ما كنا ما كنحترموش يعني هاد الناس اللي كيتفرجوا فينا نقي الكوديناتك ومازال نقي الكوديناتك ان شاء الله مازال نقي الكوديناتك ها وجيبي سبعه الانذارات وواحد في 11 قانون اخرى ها نشوف شكون كل غادي يغلب صافي الجفافه وتا هذاك العالم الوطني اللي دايره مورك مضاربه المشة تحديده كي جابوه لك كعلقتيه ما هيناش عندك آه، الوطنيه في الدم غير آه، شتي هذوك الناس اللي تشوفهم بلا بلا الوطن ها ها هذوك هما الخونه اخوتي شتي هذوك بحال هذوك هما الخونه لان داك بلا بلا بلا بلا بزاف والوطنيه وهذا لا لا لا لا نتوما غير نصابه بحالك شتي غير نصابه بحالك دير العالم الوطني سير حددي داك العالم عاد اجي انا تكلمي معايا حددي داك العالم وحددي راسك انت براسك خصك تحددي عينك تا هو خصو يتحدد كله خصك تحددي وعلى قولة آه، عبد الله الشريف يوتيوبي المفضل فإذا ضربت فوجعت فإن العاقبة واحدة السلام عليكم